वास्ते लगी है तने आवे बताइयो तू लगी है खा लाई जो ते नहीं ना नहीं लाई जिना को आंदा ने खाना को पड़ी नहीं है लगी है लगी है खा खा लवाई लाई है है तुम भाई है हां तुम भाई इसा लगी है चल भी ना लगी है ये थोड़ा है उधर You want a